no más había, no había pues, eh, ahora ya hay pues cocina, Antes no había, más antes era fogoncito nomás, fogón nomás y cocina. Hasta los fincados, fogón nomás, pues, los mitanes tenían que venir en sus moritos en sus molitas cargados de leña, con su ollita de barro ahí puesto, con su ollita de barro. Y ahí tenían que cocinar en su ollita de barro. Se iba, en su supera, ahí se lo vaciaba. La olla se lo dejaban así, ni un besito. Pero se han hecho estos hincados, haciendados. Se lo llevaban así. Después un montón de platos bajaban también para que lave. Grave han hecho sufrir aquella vez. Por eso la gente campesina era como un animalcito no tenía ni voz ni voto. Para entrar a los campesinitos a la ciudad, prestación vial, pagar. Nos mandaba este, esa loma de ¡ay! sabía mandarnos con a disparar. Había así un redondo esto. Ay, en el, al medio hay que disparar el que tiene bien a puntería. Mi primer esposo ha muerto ha muerto. Antes que llegue 52 ha muerto. Era Luis Vilca Foronda. Ahora desde este de mi hijo, mi hijo, Mario Cordero Foronda también. Son familias más también. Ese ha sido diputado, ya, el MNR. Eh, era diputado. Este no, no fluchaba esos era ministro de Asuntos Campesinos ministro de Asuntos Campesinos, puro camba se ponía, pues como era camba. Y no había, pues, entonces su papá de mi hijo, este Mario Cordero, hablaba pues, Por eso la llevó de autoridad al este, al ministro de Asuntos Campesinos, en su autoridad. Entonces, una vez que se asentó Víctor Paz, ya había dos, uno, una puerta para los campesinos. Ya los fincados así nomás habían sabido vivirse, sin nada de ni comprar nada. El lugar que mira, ya desde aquí, desde aquí, por ejemplo, este mi igual, tal un clavel. El clavel no tiene nada, por eso pues, después de esto se ha escapado. Hacienda, Hacienda Clavel a veces lo que hacían, a su, a criterio nomás se elegían si habían sabido hacerse. Ni compraban nada. Todos los fincados habían hecho eso, quitando sus tierras de los campesinos. Eso ha puesto bien el MNR, ya devolver sus tierras a los campesinos, así. Entonces, ¿cuántos fincados ya lo han desabandonado? hasta ese, aquí se habían hecho hasta los líbanos de otra nación, habían venido a vivir. A ellos las leyes, el Víctor Paz, el Marcelo Suárez, el Hernán Suárez era vicepresidente. Al escuchar lo, que sufre la gente, un humano como sufrimos, uno tiene sentimiento, no es posible, pues que traten así como a un animal. Ahora, ¿por qué esta, estas cosas? A ver, por ejemplo, García Mesa Matón, eh, este, Arce Gómez, los dos han hecho un golpe. No tenía que caminar dos, tres personas. No tenía que caminar bajo, bajo de su brazo con su testamento, así. No tenía que caminar. Uno de mis hijos ya incluso me lo había estado viendo con su amigo, me lo habían disparado aquí, herido. Ahorita está en el placer ese mi Grave era. Nadie es con interés cuando uno quiere estar en libertad. Solamente en libertad nomás se quiere. No estar así masacrado oprimido, de esclavo. Estar tranquilo, uno eso quiere, ¿no es cierto? No es por el, por el interés. ¡Ay, claro, habrá gentes mañanas por el interés. Por el interés se arrastra. No, hay otras personas no tendrán sentimiento. Así que se rían, se alegrarán. Pues ahora mismo tienen protesta. Ahora. Después ahí ya veo elecciones, ya se elegían. Antes nada, a su, querer, a su criterio lo hacía. Más antes de los partidos, una mujer era animal nomás siempre. ¿Quién ahora ha puesto eso, una mujer que digamos ciudadano? El MNR. El MNR ha puesto que las mujeres que ya sabemos votar, eligen porque es a favor de los campesinos. Ha abierto camino para los campesinos, ha puesto colegio para los campesinos. ¿Acaso antes era así? Prohibido. Uno que sepa querer leer, prohibido. Se van que, por eso mis hermanos no sabían leer ni escribir, se han muerto. ¿Por qué? Porque era prohibido. Pobre que, sepa, eh, que sepan, la lengua se les va a cortar el ojo se les va a sacar. A ver, ¿cómo lo han hecho al Marcelo a Santa Cruz? Al padre Les Espinal. Así. Por lo que hablaba al padrecito, era eh, periodista el padre, el padre Espinal. Por lo que hablaba, comunicaba en la radio, han tenido que <clears throat> sacar la lengua en el matadero lo habían matado, de ahí lo habían ido a botar a Chachcala. Se han hecho pues cosas, por eso esas almitas, y un grito de esas almitas, siempre pues, dirán como lo han, han sufrido aquí. Por pues, lo que reclama uno tiene que ser ese, ese gran delito. Ahora, ahora sigue habiendo odio para los campesinos. Ahora el Carlos de Misa, esa persona es otro, así va, se va, puede entrar de precedente, igualito puede hacer. Como nosotros en el canto vivíamos, siempre éramos objetados, no tener esa libertad, todo era delito. Ahora eso, ahora los colegios han puesto el Evo, por eso le odian a Toda clase de Colombia le están haciendo pero, pero no es así, el, el Dios sabrá juzgar. No es así que las colombias que lo hacen, que es un cobarde, que es un, este, como dicen, corrupto, de todo. Ahora, fraude. ¿Dónde está el fraude? ¿Por qué no muestran? Aquí está. No hay ningún fraude, no pueden comprobar. Eso da rabia, porque miente, fraude. A ver lo que dice, con gigante fraude ha ganado. ¿Cómo pueden permitirse? Otras naciones han venido a controlar. Esos también serán así. Ahora, ahora como dice, no hay da golpe de, no hay da golpe de Estado. Es absurdo. ¿Quién ha preparado el Camacho? bien preparada a venir de Santa Cruz, con su carta de denuncia, ya para que desabandone, para que salga. Entonces, para evitar eso, ha tenido que salirse, el Evo se nos podía haber matanza, si se caprichaba, ¿no es cierto? Si hubiera estado en el palacio, la gente también a veces ido, ya, pues a veces había matanza. Por evitar eso, me parece que se ha ido. Yo puedo dar ese mensaje que que sigan como están ahora los nazistas así, porque se nos va a volver y van a pagar los hijos que tienen. Yo pienso eso, pero quizás no va a haber eso ya, porque ya saben de ir hasta la ya hay. Así que no tienen que humillarse, tienen que ser fuertes, no tienen que hacer dominar ya, ahora que está ya abierto ya hay garantía para los campesinos, ya hay. Estos siete partidos también están ahorita contra el MAS. Esos son, quieren unirse, pero no pueden también. Van a volver para hacer eso. Esas cosas han pasado. Así que la gente que esté preparándose para seguir, como ahorita está siguiendo así solamente libertad no más se quiere.